Rencana Simbo. Untuk sesi kali ini, tim rumah Simbo berkesempatan jalan-jalan ke salah satu sumber mata air yang berada di Desa Mangunan, Kecamatan Blingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber mata air ini bernama Bengkung atau Sendang Bengkung. Untuk lokasi Sendang Bengkung ini dari pusat kota Yogyakarta tidak terlalu jauh, hanya berjarak kurang lebih 22 km saja dengan waktu tempuh 45 menit perjalanan. Oh ya, bagi anak-anak Simbo yang ingin berkunjung ke lokasi ini mudah saja, bisa menggunakan aplikasi Google Map dengan kata kunci sumber mata air bengkung. Dan akhirnya kami pun tiba di lokasi. Tim langsung disambut oleh Bapak Selamat. Beliau selaku penanggung jawab situs sumber mata air bengkung. Untuk mencapai lokasi, tim harus melewati anak tangga. Tapi tenang saja, tidak terlalu tinggi. Dan setelah anak tangga yang paling terakhir, terlihat halaman pertama. Dengan dua buah bangunan utama, bangunan pada sisi selatan ada sebuah pendopo, dan sisi utaranya bangunan petilasan Sultan Agung. Sedangkan, untuk mencapai sumber mata air, tim harus perlu mendaki kembali, tapi akses menuju mata air kali ini bukan tangga terbuat dari semen, melainkan jalan setapak yang masih berupa tanah. Dan karena tadi habis diguyur hujan, membuat tim Oma Simbo harus lebih ekstra hati-hati karena akses jalannya cukup licin. Oh ya, sekedar informasi tambahan, bagi anak-anak Simbo yang ingin mengunjungi lokasi ini, di musim penghujan disarankan untuk menggunakan sepatu. Ini posisinya ini wilayahnya kalau hutannya ini masuk wilayah hutan Mangunan itu masuk RPH Mangunan, BDH Kulon Progo KPH Yogyakarta. Jadi hutannya ini uh, milik Dinas Kehutanan Provinsi, termasuk hutan lindung, Mbak. Itu. Tapi kalau wilayah uh, dusunnya sini termasuk dusun Cempluk, uh, Desa Mangunan, Kecamatan Delingu, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Itu saya menurut cerita temurun-temurun dari kakek saya itu kan dulu itu uh, dari penuanya itu dari Sinmun Sultan Agung sumo waktu itu beli kat, uh, eh, dalam rangka mau mencari Siti Wangi. Siti Wangi atau orang Jawa itu tanah harum. Ya tanah harum itu kan dulunya itu kan Sultan Agung awal mulanya itu uh, ingin kalau beliau wafat ingin dimakamkan di Mekah sama Raja Mekah nggak boleh kasihan masyarakat Indonesia kalau mau ziarah ke sana ke kejauhan terus beliau minta tanah dari sana gitu terus ini kan hanya cerita aja ya mbak saya cuma gang lurusnya itu nggak tahu cerita turun temurun gitu katanya ada yang bilang sama Sunan Kalijogo melemarkan tanah dari sana sini nah, terus kanjeng Sultan Agung itu um, apa uh, mencari dari keraton ke selatan ke pesisir selatan uh, sampai daerah mencari cari daerah itu uh, selatan Silo terus ke Kajor Kajor terus ke turun lagi ke Banyu Semurup terus naik ke sini mbak ke Mangunan ke Mangunan itu ada batu namanya batu Simangu nah, batu Simangu itu kan dulunya untuk persiat uh, eh, untuk istirahat Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo dia dalam posisi itu kan bimbang dalam bimbangan kan orang Jawa kan mangu-mangu bingung ah, saya harus kemana Tegal Mengkung itu mana nah, terus dia inget akan pesan dari ini Sunan Geseng Cokrojoyo. Dulu panen pernah bertapa di sini. Cokrojoyo itu Cokrojoyo itu muridnya uh, Sunan Kalijogo. Uh, ah, beliau dulu bertapa di sini terus ditinggal sama Sunan Kalijogo singkat waktu uh, Kanjeng Sunan Kalijogo ingat akan muridnya terus Sunan Kalijogo ke sini e, manggil sama Sunan Geseng ini sudah blugar itu jadi panggil panggil e, beliau Cokrojo itu nggak menjawab terus akhirnya dibakar tadi posisi Cokrojoyo itu mati suri terus david itu terus dibawa eh, ke Banyuripan dimandikan di sana terus dijuluki Sunan Geseng jadi Banyu Banyu Urip itu juga ada sendangnya. Dari sebelum Sultan Agung di sini itu metro cerita itu Anjing Sunan Kalijogo sudah posisi sudah duluan di sini. Nah, terus itu Sultan Agung melanjutkan ke sini untuk Riyadhah. Lah ceritanya mau sholat sama anak buahnya sama abdinya itu nggak ada air terus beliau meminta sama Allah Subhanahu wa taala yang di atas itu karena ada bunga batu minta izin Allah Subhanahu wa mengabulkan. Terus air itu dulu pernah dibawa ke makam beliau di Pajimatan. Bawa ke sana. Sampai sampai sekarang pun bisa dibawa ke sana, tapi kalau kemarau nggak bisa, Mas. Banyak ini uh, apa pipanya ya yang rusak banyak yang rusak kalau ada acara pas acara ritual di sana cuman saya bawakan dari sini jadi yang untuk enceh itu sebagian air dari sini lanjut cerita Sultan Agung uh, mengadakan riyadhah di sini untuk minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Di situ punya orang kalau orang Jawa dapat pituduh itu suruh uh, mencari burung merak nah, di mana nanti burung merak itu berhenti lah disitulah tempat makam beliau sekeluarga dan anak turunnya untuk pasnya yang detail pun saya juga nggak tahu cuman dari ceritanya sini mungkin juga ya di area pokoknya di area hutan eh, ya. padahal ada versi berbagai versi ada yang bilang di di Giriloyo dulu baru di Pajimatan kan versinya beda-beda yang intinya kalau mbah saya itu begitu pokoknya dulunya ini di sini untuk uh, eh, Riyadhah untuk bertapanya kanjeng pertama kanjeng Sunan Geseng terus keduanya itu Kanjeng Gusti Agung dalam rangka mencari tanah harum atau si kalau orang Jawa Siti Harum, Siti Wangi. Kalau arti bengkung sendiri? Bengkung itu artinya manba anekung. Arti untuk uh, apa? Kalau orang Jawa itu kan hening, hening tuh berdoa ya mas. Kalau manba anu kan harus ini artinya harus bersih terus pikirannya harus manteng sama yang kuasa manembah manembah itu menyembah sama Allah swt itu kalau orang Islam orang non Islam juga sama juga mungkin uh, apanya beda uh, apanya jalannya bukan beda kan yang kesini berbagai macam aliran mas ada yang mohon maaf ada yang non Islam ada ada yang dari Hindu aliran kepercayaan ada dari mbah-mbah saya dulu kan juga begitu jadi saya di sini itu kan disuruh mbah saya dulu kan juru kunci pertama kali itu mbah canggah saya habis mbah canggah saya itu mbah Ahmad Rejo habis Ahmad Rejo itu mbah saya mbah Pawiroglon sama mbah anaknya mbah Ahmad itu mbah saya kakek saya nggak ada sebelum kakek itu mbah saya meninggal nggak ngomong pokoknya ini kamu urusi sebisa-bisanya nanti kalau ada orang kesini ya diantar kalau ada orang yang bertindak nggak sopan nggak mau ya diingatkan ada orang mau ya loh di sini ya ditunggu disilahkan pohonnya ini belum lama kalau yang kecil ini kan yang besar kan ini mas terus dililit yang kayu ini hmm. saya SMP begini kok ini kayu ini kan yang ya, utama kan ya? yang besar ini yang utama yang besar ini kan kayu klumprit yang utama terus dililitin kayu preh ini pohon preh ini loh mas Oh di situ lenggang. Ya. Dulu kalau kalau belum ada ini susulan ini kan satu orang pun bisa, bisa untuk. Masuk. Oh. Dulu pas saya kecil yang nunggu di sini mbah saya kan ini dikasih plastik dipaku terus orangnya di sini saya suruh ini suruh nyampirin cuma saya pijet gini aja aku tapa saya pijet gini aja oh, berarti masih hidup bisa ini berarti masih hidup berapa hari itu pak bertapannya ada yang tujuh hari itu ada loh mas Seperti tujuh hari ya? ada yang tujuh hari buka mbak pas oh ya apa e, apa ngebleng iya pas pas waktu buka buka minum sini nggak boleh menyiksa diri nggak boleh hmm. pasnya buka ataupun sejenguk air kalau yang memanfaatkan air dari sumber mata air sini ini yang dimanfaatkan dari banyak warga yang di situ dekat masjid itu loh pak sekitar sebelah situ juga dekat masjid itu sekitar area situ memanfaatkan air dari sini itu kalau uh, musim penghujan ini berlebih, tapi kalau kemarau itu debit airnya kecil mbak tapi ada ada alhamdulillah ada ada alhamdulillah tapi kalau nggak ngebor di kampung kami juga untuk sini nggak cukup. Jadi sebagian kampung kami ngebor, ngebor sumur dalam itu. Dulu waktu saya kecil itu debit airnya e, besar, bisa mengalir ke bawah. Sekarang itu nggak. Terus e, sama kakek saya ini dikasih selang kecil, ditributurkan di situ, terus di kamar mandi situ. Terus sekarang dikasih kamar mandi. Jadi orang kesini itu kalau mau mandi aman eh, di kamar mandi itu kan airnya sudah sama aja dari atas. Lebih amannya di sini. Kalau kamu cuci muka eh, di atas bisa. Untuk lebih amannya eh, dia ada kamar mandinya di sini. Gitu. Ada orang bilang itu katanya lu mau katanya itu katanya airnya bertuah ya monggo silahkan silahkan kalau mau banyak kan nyari air untuk berobat kan orang punya kepercayaan sendiri Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan semuanya oh, yang mengelola jadi ini, yang mengelola ini dari ini dari pinus pinus pinus Sata pinus yang uh, ini yang apa bangun ini dari wisata pinus dulu kan untuk pembukaan mau ada bikin apa uh, buka wisata dulu berdoanya di sini jadi sudah situ sudah terkabul sudah rame terus ini dibangun dibenahi apa ada pesan yang bisa disampaikan untuk generasi yang lebih muda tentang e, mata air di ini oh pesannya mm -hmm. ini uh, pesannya pokoknya e, kelestariannya harus dijaga saya juga nanam tanaman-tanaman yang sudah mati itu saya susuli kok mbak itu pesan saya begitu terus pokoknya yang baik diikutin ada ada apa ada orang Jawa ini nulogo nulodo laku tomo jadi minta yang bagus itu diikuti guyup rukun semuanya damai ayam tentrem ayo guyup rukun kan apa-apa kan enak nggak ada apa ada halangan suatu apapun ya berkun ada ada pepatah kan gini cerah gawe bubrah rukun anggawe kantoso kuat seperti mbak banyak itu yuk rukun dari persegi apa dari ilmu ilmunya apa itu kan eh, bersatu untuk membangun negara kan kuat kokoh yang punya keahlian bidang sosiologi bidang pangan bidang pertahanan bidang uh, eh, rohaninya apapun kan kalau bersatu semuanya bersatu padu Insya Allah bagus yang damai kami mengucapkan terima kasih Mbak Mas sudah jauh-jauh sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke sini mudah-mudahan atas kunjungannya